mamela ke wonke umntu ugqibile mose ukumetshisa ne ndicela uvala incwadi yakho ke vancwadi yakho incwadi mos xa ivaliwe iyavaleka vinci ne ubeke ipensile yakho ndiza kubonisa igame endifuna uyidlale iza paris sodlala so bayithule game ne le game ithi one two three veza ne jonga so ndijonga so uzandijonga so ndifuna undivezele abona pha esandleni sakho ungandivezela u-one ungandivezela u-two ungandivezela u-three ungandivezela u-four ungandivezela u-five ungandivezela unot ne so sifuna ujonga uba ngomphi oveze ezininzi ngomphi oveze ezimbalwa okanye ziyathini ziyalingana ne okay iza ke sotsho sobayi-two sithi one two three veza okay iza one two three veza ha veza kaloku xa sithi veza uyaveza ne iza ke beka okay uthi ke wena zaka zakho zimbini ne eyam inye ezakho zitheni zininzi ne ezam zingavi zimbalwa good girl masiphinde kwagqibela sawuphinde igame okugqibela ne one two three veza hayi ustod wena ufuna uveza ezininzi xa ndigqibile ye kajuyi one two three veza aha okay ezam zintathu eyakho inye ezam zininzi ezakho zi zimbala ne okay game yakho kwagqibela one two three veza ithini ke ndixelele inani lazo ezi zam ezakho zingaphi zimbini high five good girl jonga ke izawuba nguwe ke ngoku nalo mntu uhlele cam kwakhe nidlala u-one two three thini veza okay izandla zakho mazibe ngasemva sidlala u-one two three veza one two three veza aa thetha kalo ngomlomo nithethe one two three veza thetha ke zingaphi kaloku ezakho ezakhe zingaphi ehe okay u hlala na izohlala apha kaloku ehe kuthetha bani uthetha wena thetha ke uthini ezakho zitheni zeziphi ezininzi zeziphi ezimbala kwalo ngitshona leyo zithetha ithi ezakho zeziphi ezimbala ezakho zimbalwa okanye zininzi ezakho zininzi ezakhe okay masi one two hayi sithetha kolo ngomlamo thetha wena ke ngokuthini very good zingaphi ezakho ezakho ezakho ezakhe inye okay mamela ke grade two ones grade ones bhuti uyadlala okanye ulele kwesi situlo sakho xa uhlele ngempundu esitulo not ngomqolo mamela bantwini sisebenzisa isandla esinye ne asizisebenzi zombini xa siveza siveza isandla esinye ne okay ndifuna undibona izani izi okay thetha bani kuthetha bani kuzathetha wena kwaye uzathetha yena thetha ke bhuti zingaphi zijonge nanku uzivezile zifo okay kaloku xa zeziphi ezininzi zeziphi ezimbalwa okay good makayi yani kwakhona kuzawuthetha wena ke kule game zingasemva zonke into zakho zingasemva zonke into zakho iza thetha ezakhe zitheni ezakho okay thetha kaloku zingaphi ezakhe xa usijongile ehe very good qhubeka qhubeka yokugqibela ke le ten andi ziphi izandla zakho ndifuna undibona kaloku ziphi izandla zakho okay thetha bani ehe zingaphi kaloku ezakho okay masiphinde sibone ke kuthetha wena ngoku iza kuthetha ehe thetha ehe zeziphi ezininzi zeziphi ezimbalwa thetha kaloku zonke laa nto ezakhe zingakanani leli phela gama selisebenzisayo xa sinto ezizincinci zim zimbalwa loku zingaphi ezakho zingakanani zimbalwa okanye zininzi zininzi high five good okay enkosi ke jonga niyidlale kakhe le game ne okay good